Всем привет! Сегодня у нас будет расклад «Что приготовила вам судьба?». Чего вы не знаете? Сюрпризы. Сюрпризы, э, о которых вы даже и, и не думаете. Посмотрим, какие сюрпризы вам приготовила судьба. Девочки, будут три варианта. Первый, второй, третий. Выбирайте себе несколько секунд, выбирайте. Ну, конечно, лучше смотреть все видео. Может, в первом вам не проиграется этот сюрприз, потому что, как вы все понимаете, это общий расклад, мои дорогие. И может попасть из второго, из третьего вам какой-то сюрприз, понимаете? И нужно я постараюсь так коротенько, чтобы не надолго, но ну, посмотрим по времени, как будет. Ну, важно, чтобы смотреть все видео, видео от начала до конца, девчонки. Потому что это интуиция интуиции, а может быть такое, что какой-то сюрприз вам попадет из второго или из третьего. Так, я надеюсь, вы уже выбрали себе камушек. Первый, второй, третий, какой вам более по душе. И мы будем начинать. Конечно, зачем тянуть время? Будем начинать. У нас будут две, два камушка вот так здесь ждать, а первый будем разбирать. У нас будет сегодня залучено две колоды. Ленорман и Э, колесо года, Таро колесо года, помощники мои. И будем смотреть, какие сюрпризы, и разбирать, э, каждый сюрприз разбирать. Так, давайте начинаем. Первый вариант. Какие сюрпризы ждут людей, которые выбрали первый вариант? Посмотрим. так, девочки, первый вариант. А теперь будем разбирать. Смотрите, вы <clears throat> будет какая-то, будет какое-то вам придет известие. Эта карта быстрая, это уже у вас на пороге. На пороге. Ну, немножечко она вас э, поставит в какой-то такой стопор. Вы не будете знать, что делать, будете на выборе будете в замешательстве, будет немножко какой-то и конфликт, и спор, и нервность какая-то будет, будут переживания, э, ну, ну и кольцо, потому что вы будете на выборе, это может быть и брак, или работа, поэтому вы будете в растерянности, в какой-то непонятке, вы не будете знать, что делать. Сейчас будем разбирать каждую карту. Так, что хочет нам сказать перекресток? Что, на каком выборе вы будете? На каком выборе вы будете? На каком выборе вы будете? Смотрите, девочки, на каком выборе вы будете? На выборе это любовная тема. Вышла восьмерка жезлов, влюбленные, рыцарь пентаклей и семерка пентаклей. Вы будете на выборе, к вам идет молодой человек. Вы познакомитесь с ним. Эм, и восьмерка жезлов – это очень быстрая карта. Может быть, вы познакомились, может, вы уже и познакомились. И можете познакомиться вот-вот-вот-вот потому что в интернете можете познакомиться, познакомиться. Ну и это будет влюбленность девочки. Это будет влюбленность двух сторон. Конечно, э, сразу, может быть, и замуж не позовет, но не факт, потому что, смотрите, здесь у нас э, с этим выбором, с развилкой у нас есть карта кольцо. Посмотрим сейчас и карту кольцо, что она хочет нам сказать. Но здесь на выборе, что вы будете как будто э, не доверять мужчине, вы не просто вы его не ожидали в своей жизни – это знакомство, и это новые девочки. Вы очень долго ждали, вы были, наверное, одиноки, и были потери у вас что-то в союзе. И вы очень долго ждали э, пару себе, вот он идет, и здесь и, и э, всадник нам выпал на Ленорман, выпал всадник. Известие от какого-то молодого человека – пентакливого рыцаря пентаклей. И, и здесь вышла восьмерка э, жезлов, э, то же самое, известие от молодого человека вам идет, будет объясняться даже в любви, вы ждали этого. Эта новость у вас будет, и вы будете на выборе, вы не, вы, вам будет как э, по голове ударят, вы не ожидали этого будет новое знакомство. Сейчас разберем кольцо, что оно нам хочет сказать. Это кольцо. Скажите нам, пожалуйста, что кольцо хочет нам сказать. Ну, здесь материальная сторона. Здесь, если кто-то, девочки, ждала работу, Принцесса э, вышла Пентаклей, девятка Пентаклей, шестерка Пентаклей. Вы очень долго ждали, вы были немножечко в таком... Все, вы были в ожиданиях, что и в первом было, видите ли, и втором. Вам вот что, новый мужчина вам, ждет, э, вам идет, и, и идет вам э, новая работа очень хорошие карты. Принцесса Пентаклей, это вы ожидали работу, вы будете хорошо стоять на своей работе, вы заключите брак, вы найдете работу, вы были долгое время в стагнации, вы боролись, вы боролись сами с собой, э, и смотрите, девятка пентаклей, шестерка пентаклей. Это рабочие карты, э, денежные карты. Вам первому варианту идет работа контрактная и хорошо оплачиваемая. Вы будете, э, вы будете э, на росте, на росте своей работы. Вам может быть, что вам даже и кто-то поможет, какой-то мужчина поможет встроиться на эту работу, но работа очень хорошая, очень перспективная, и вам будет очень комфортно в вашем кругу людей, девочки очень комфортно будет. Если вам кто-то что-то предложит работу, смело можете идти на эту работу, потому что э, работа перспективная и денежная. Так, метла. С кем будут споры? Что такое спор? Метла у нас вышла. Что такое? Что вас ожидает? Какие-то споры. Посмотрим, что за споры. Споры. девочки, придет, э, будете спорить с королем мечей, он к вам припрется. Но здесь, э, я вижу, было э, у вас разбитое сердце, разочарование, и он хочет с вами, у него очень много сейчас мыслей, он вас обманул, было, был, был и треугольник, тройка мечей, но вот он у него, он сейчас э, себе что-то, э, очень много у него мыслей, очень много и всего, он хочет идти вперед, он хочет с вами встретиться, он хочет с вами поговорить, э, что-то вам предложить новое, и он к вам припрется, король мечей этот, будет с вами что-то еще не он что-то для себя не до конца еще разобрал в вашей ситуации. Или у вас уже точка, или еще можно что-то, можно, можно исправить. Он бы думал что-то исправить, этот мужчина. Он очень за вами наблюдает, этот мужчина. Он хочет встречи с вами. И это вот-вот на пороге. Он припрется, он напишет вам, он припрется к вам напишет смс для встречи, но вот, вот и будут у вас ссоры. Видите, как карты говорят, что вас ожидает. Но вас и поэтому и вы будете на перекрестке, потому что этот даст о себе знать, и к вам идет на порог другой мужчина. Но с этим вышла метла нам. Не забывайте, мы разбираем, эта метла вышла. Это ссоры, спор, ссоры, вы будете ему что-то доказывать, потому что он вернется что-то еще вам предлагать. А что он будет вам предлагать? Э, начать все заново. Начать все заново. Он себе подумал, и так что это будет уже вот и ваш выбор, перекресток. Смотрите, как девочки карты э, открывают будет у вас 6 вот таких сюрпризов, и вы себе уже вот будете знать, что почем. Э, очень э, хорошо слушайте и уже, чтобы вы потом не были в растерянности, вы будете знать, а, да, да, да, вот на перекрестке идет, познакомилась с одним мужчиной, а вот приперся другой, там будет, то, что вы будете на выборе. И союз, что выпало кольцо, это для работы. Очень придет хорошая... Вы прошли обнуление, вы наново начинаете жить, так что смотрите, не попадитесь в ловушку на те же грабли. Так, а что здесь у нас э, еще вышли э, тучки, что они нам хотят сказать? Так, что вы нам хотите сказать, тучки? Ну, ну, ну, ну, ну, что хотите сказать? Ну, девочки, тучки, ну, тучки есть тучки. Ну, тучки, смотрите, как карты работают, девочки. Вышли тучи, будет, смотрите, разочарование. Вы ни на кого уже не надеетесь, вы опустили руки, вы никому не доверяете, было, было, было все плохо, была неудача эм, потому что было разочарование, обман, ложь э, в вашу сторону. И э, навеялись вот эти тучки у вас, и э, десятка мечей. Тяжело было, больно, но точка, нужно ставить точку, нужно выходить с этих тучек нужно выходить с этих тучек. Да, навеялась на вас вот это, вот, вот разочарование, и вы себе э, не доверяли уже, вы не знали, как поступить э, по-другому, вы думали, ваша судьба уже вот такая, все не везет мне, ну, видите, вот такое было разочарование. Да, ну и здесь э, трансформация, смерти выпала перед этим карта обнуления вас. Трансформация, смерть, было на вот это наваждение, наводили на вас э, вот эту э, муть, вы разочарованы были в жизни, и от мужчины это шло, вот от этого мужчины короля мечей, и он опять хочет ворваться в вашу жизнь. Так, Э, а в чем потери, крыски, потери? Скажите нам, пожалуйста, разберем эту карту. Это позади, девочки, это позади. Смотрите, это потери, да, с, этим, с этой ситуацией у вас были и потери, но это все позади. Крысы уже уходят. Вот, идет у вас новая жизнь, колесо фортуны на вашей стороне, у вас э, есть энергия, у вас есть сила, вы перебороли себя. Вот, поздравляю, у вас уходит. Ну, еще будет вот эта метла, спор с этим мужчиной, что э, с прошлого придет э, повидать вас. Вот это. Но это все заканчивается. Вы прошли трансформацию, у вас новое начало – так, новое начало в чем? Давайте спросим. Новое начало в чем? Ну, там первые карты сказали, новый мужчина идет, новая работа к вам идет денежная. К вам идет молодой человек, который будет вас любить. Перемена, вот в чем и перемены будут. Крысы позади, а вот перемены, у вас будут перемены в личной жизни с королем чаш, который будет вас очень любить, уважать. Да, он впоследствии станет вашим мужем. Да, но будет нелегко, конечно. Не сразу придет и предложит вам руку и сердце. Надо будет работать над отношениями. И впоследствии он будет э, вашим мужем, да. Он будет вашим мужем. Он свободный Да, он на данный момент будет свободной девочки, он был, у него тоже было, были и потери, э, он, были отношения, но на данный момент он в отшельниках, э, вот, что он будет свободен, он не будет э, женат. Но ну, в, в прошлом у него было, да, было. Так, и какие известия, всадник, какие известия вам придут, какие известия, насчет чего, какие известия к вам ворвутся. Вот-вот, это, девочки, вот-вот, вот даже может быть и завтра, послезавтра, до конца недели. Всадник, очень быстрая карта, всадник. Это вот-вот. Давайте посмотрим, какие известия вас, вам придут. Да, вот смотрите, рыцарь мечей, известия, то же самое, известия и очень быстрые от кого? Какие известия? Из прошлого, девочки, из прошлого, ну, ну, да, это от молодого человека придут известия вот этого короля мечей, и будет вот спор. известия потому что, смотрите, карта э, метла и всадник и рыцарь мечей пришел, пятерка мечей и карта прошлого. Придет мужчина из прошлого. У некоторых проиграется, если это ваш муж, и вы поставили конец, может на, опять ворваться в вашу жизнь э, муж, мужчина. И для э, дискомфорта будет опять рыцарь мечей, пятерка мечей будет опять э, накаливать обстановку, будет доказывать. Он не придет мириться нет, он не придет с миром, он придет что-то вам еще доказывать, что-то вам еще нервы портить, еще не спортил все нервы, еще ворвется в вашу жизнь, подпортить вам нервы. Девчонки, будьте осторожны. Э, лучше поставьте, как вы поставили точку, если был развод у кого-то. Все, до свидания, до свидос. У тебя своя жизнь, у меня своя жизнь. Но вам идет вот хорошая карта. У вас новое начало, у вас новый мужчина на пороге для любви, впоследствии для замужества. У вас работа на пороге и работа денежная, пентакливая, с заключением договоров. У вас идет все хорошо, но ворвется в вашу жизнь еще вот-вот-вот. У кого-то муж, у кого-то, если вы разошлись, вернется попортить еще нервы или если не муж, а ваш партнер был, так э, ни с чем хорошим он к вам не придет. Придет ваш дом попортить нервы. Вот, девочки, э, первые, первые, первый вариант мы отработали. Будем работать вторым вариантом. Так, давайте, девчоночки, второй вариант. Давайте посмотрим, что у вас на пороге, какие сюрпризы, какие предупреждения вас ждут. Какие сюрпризы вам приготовила судьба? Давайте посмотрим, дорогие, какие сюр сюрпризы, и будем разбирать эти сюрпризы, что от них ждать, хорошего или плохого. Может, что-то вы будете уже для себя возьмете, будете знать и уже будете вооружены. Так, скажите нам, пожалуйста, второй вариант. Какие сюрпризы ждут женщину, которая загадала второй вариант? Что ждет? Какие сюрпризы? такие сюрпризы. Какие-то девочки судьбоносные. Выпал крест. Судьбоносные. Сердечные девочки. Судьбоносные, сердечные. Какие-то сюрпризы. У ваш дом идет это. Что-то крыски нарисовались, какой-то сюрприз. Какие-то споры. И будет точка на этом всем. Так, смотрите, последние карты немножко они очень хорошие вышли, девочки. Вышли крысы, вышли, вышла метла и вышла коса. Вы разберетесь, может быть, даже здесь, потому что две вместе карты, может кто-то вам портить нервы, может кто-то даже э, э с глаз быть какой-то, может быть, какое-то, даже может в вашу сторону что-то так сказать, да пошла ты, надоело, что-то вот такое будет, какой-то ну, у некоторых даже и будет такое, что даже будут ходить кому-то, потому что крысы, э, метла и э, коса – три негативные карты, девочки, три подряд негативные карты. Но э, первый ряд, смотрите, крест, сердце, дом – это по судьбе. сердце, влюбленность, дом. Ну, сейчас будем разбирать. Будем разбирать, потому что здесь много вариантов, это общий расклад, не хочу говорить. У некоторых проиграется так, что ваши домашние люди из дому будут вам вот это делать, что в конце. Будут подставлять подножки вам. Но вы в конце концов поставите точку, все будет конец, надоело мне это все уже. Родные люди, сердечные родные люди могут по э, родственники, потому что крест, сердце, дом, домашние сердечные люди, кровные, род ваш. Крест – это род. Это род из вашего, с вашего окру, близкого окружения, близкого окружения может идти на вас вот этот негатив. Крысы, плетки и метла. И, ну, вы в конце-то концов, вам надоест, вы все уже поймете, что все, надоело, отстаньте от меня, все. Так, давайте теперь каждую карту будем разбирать. Так, крест, что нам хочет сказать крест? Крест что нам хочет сказать крест. Что нам хочет сообщить крест. Башня, восьмерка жезлов, шестерка жезлов и двойка жезлов. Башня, крест говорит, да, закончился ваша тяжелая ситуация, башня, было все разочарование, было все рушилось в вашей жизни, не только в личной жизни, все было, все было под утес, но это уже все это уже уходит, крест это забирает, говорит, это ушло, это тяжелая судьба, э, испыта, испытания ее, э, этой женщины закончились уже, ну и здесь нам окончание и говорит, и коса то же самое, <coughs> коса говорит, и башня там, что крест, ее рог, там вышел крест и коса, что уже она прошла прошла свой, с, свою эту карму, свою, свои неудачи, и уже она выходит с этого. И здесь подтверждает башня, да, все, все разрушилось, все ушло, все будет в прошлом. И восьмерка э, жезлов говорит, да, вы получите какое-то новое для вас сообщение, оно для вас будет очень радостное, это сообщение, вас, э, вас увидят, вас услышат, услышат вас, вы будете рады этим очень сообщением У многих проиграется, что, может, познакомитесь с каким-то молодым человеком и по интернету. Он может быть издалека, может быть даже из другой страны. Это жезлы, может быть из-за бугра. И да, может быть мужчин от мужчины познакомитесь с каким-то мужчиной. Император. Так, император. Скажите нам, пожалуйста, этот император женат или свободен? Да, он свободен. Он сейчас на данный момент в отшельниках. Ему тяжело. У него было разочарование в личной жизни. Было хорошо, весело но сейчас он, он в отшельниках, разочарован в личной жизни. И, а для чего он придет в жизнь этой девушки? И он вам по судьбе, крест, он вам будет по судьбе, для чего он придет. Да, он придет и быстро, быстрая карта, восьмерка жезлов и колесница, он придет э, чтобы загладить раны и себе, и вам. Потому что у вас а, а, обоих была э, однаковая судьба. Что он приш, прошел, то и вы прошли. И он очень долго искал и ждал такую женщину, как вы. Да, в прошлом было плохо, плохо ему. Был обман, ложь была, было за, за, за много недоверы между партнерами. И вот, вот он к вам придет, чтобы исцелиться, чтобы вы его исцелили, а он вас. Так, посмотрим на сердце, что сердце нам хочет сказать, что за сферу нам откроет сердце, какой сюрприз сердечный будет. Так, э, крест нам открыл, по судьбе вам придет Новгина, может быть, и, и не из вашего города. По судьбе он будет. Так, и сердце, что хочет сказать нам. Ой-ой-ой, ой-ой-ой, девочки, да у вас мужчин и мужчин будет, сердце, ваше сердце, и король мечевой, и король чаш, и э, колесо фортуны идет. На вашем пути сейчас будет очень много мужчин, дорогие мои. Вы будете еще и выбирать, а что такое. Давайте посмотрим, что за мужчина так. Ну, у некоторых девочек проиграется, что с королем чаш у вас будет э, точка, будет развод. У некоторых проиграется, потому что возле короля э, у некоторых проиграется девочки. Э, король чаш, что будет развод, смерть будет, стагнация будет – и новое начало будет. У некоторых проиграется, девочки, что этот мужчина придет в вашу жизнь, у, друг, у другой вариант, придет в вашу жизнь мужчина, который был уже женат и разведен, была у него стагнация, была смерть, все, и он готов к новым отношениям. Кто ждет Э, развода своим человеком, э, своим, э, извините, люб, мужчиной, мужем, так будет развод, будет точка и будет новое начало. Кто, девочки, не имеет мужчины, к вам идет новый мужчина, который был в отношениях, был женат, но уже будет разведен и готов к новым отношениям, к новым чувствам. Для чего он придет в вашу жизнь? Для чего он придет в вашу жизнь? Для семьи десятка, десятка пентаклей. Десятка пентаклей для семьи. Так, а еще здесь есть король мечей. Так, девочки, король мечей а что ты за мужчина? Почему ты придешь в жизнь этой женщины? Для выяснения обстоятельств. У некоторых проиграется, девочки, что вот в других, потому что нас много, у некоторых был король кубков, а у других женщин король мечей был – если это ваш супруг, будет выяснение э, загострения обстоятельств, будет э, вот рыцарь мечей пришел к нам э, вот пришел и правосудие пришло и девятка мечей пришла что будет конец этим мужчиной если девочки у вас такой ситуации нет с этим мужчиной у вас не, если это ваш муж так тоже здесь мечевой будет конец с этим мечевым, а придет к вам король чаш. Разведенный мужчина тоже придет к вам. Если, девочки, у вас никого нет, так смотрите, к вам два мужчины – но лучше король чаш, потому что этот, да, этот мужчина после развода, но он нервный, он закрыт, этот мужчина, эм, ну, ничего такого хорошего будет вам портить, не, он еще не остыл, да, он еще не остыл от э, своей бывшей, он будет... Э, злиться на вас, будет много Э, скрывать всего от вас, всем будет недоволен, э, будет портить вам э, нервы. Так, давайте смотрим сейчас на дом. Дом, что дом нам хочет сказать? Ну, в доме на данный момент очень тяжелая ситуация у вас. Очень много тоже у вас, много планов, много э, вы думаете, но тяжелая ситуация. Вы ждете, когда оно закончится. Тяжело вам, скучно вам, вы одиноки. Э, даже если и есть кто-то в доме, что вы не одни живете, но вы себя чувствуете одиноко одинокой, вам скучно, у вас сердце плачет. Но выход есть, маг, выход есть ситуации, выход есть ситуации. Вы себе чувствуете болезненно дома. А почему? Что такое? Ну, это вы будете выходить. Да, вы себя чувствуете болезненно, вы себя чувствуете некомфортно на дома, вы себя чувствуете, как будто на вас все навалилось, на ваши плечи, у вас не с кем поговорить. Ну, вы выходите, вы маг, вы выходите с этой ситуации и карта мир в, но, в новое что-то. Да, да, вы поработали над собой, вы выходите в, в что-то новое. Опять этот король мечей – из прошлого. Опять этот король мечей. У некоторых крутится этот король мечей. Он бы хотел вернуться опять. Он бы хотел вернуться какой-то мужчина в вашу жизнь. Хочет вернуться из прошлого. Он себе вспоминает, как ему было хорошо, как было радостно, как как вы его любили, как всегда был стол накрыт, как, как вы возле него бегали. Ну вот, он, мужчина с прошлого э, вертится в ваш дом, но был уход, э, вот, был уход, было, был разрыв с этим мечевым. И здесь нам выпадал мечевой на сердце тоже, что была карта сердца. Вот что он далее войной хочет, он хочет, он вспоминает, но ничего ему не получается, он нервничает, он так, крысы, что нам хотят сказать девочки-крысы в этой ситуации? Что, какой сюрприз нам крысы хотят предоставить? Может, они уже в прошлом э, остаются, хотят сказать, что все, они свое отработали уже, эти крысы. Пусть будет так, чтобы отработали. Так, что... Да, они отработали эти крысы, вы в отшельниках, у вас новые идеи, новые планы, у вас новые, новые, новые продвижения, опять мир. Да, но ну здесь, здесь действительно, здесь э, женщина, которая загадала, у нее все уже вот крысы в прошлом, у, нее, у, у, она, у нее есть много своих идей, э, она была много в отшельниках, крысы уже это все в прошлом, остаются. Она сейчас над собой поработала, может, кто-то и чистки смотрел, э, проходил, и она уже новая, она идет в новый, в новый э, в новый мир с новыми эмоциями, с, новыми, э, с новой энергией. даже может быть, что и войдет какая-то новость. Может быть, переезд тоже какой-то вам сулит, что вы хотите куда-то переехать хотя есть возможность на это. Новая жизнь, которую вы себе запланируете, такая и будет. Крысы уже позади, все, вы их пере... Э, отошли от вас. У вас новая жизнь, новое начало. У вас много планов на, на, на жизнь, и вы, у вас есть много потенциала, у вас есть много энергии, вы будете двигаться вперед. За крысы эти не переживайте, они хотели нам сказать, что все это позади. Так, а вот это, вот это, вот эта конфликтная карта, что она хочет нам сказать? Метла и плетки. Что нам хочет сказать? Метла и плетки. Что нам хочет сказать? Метла и плетки. Из прошлого. Опять король мечей, девочки из прошлого, опять будет у вас спор, придет из прошлого мужчина к вам и опять э, да, э, даст вам головную боль. Вы от него и так, и сяк, вы не хотите подождите, вы не хотите уже его даже и видеть, но мужчина из прошлого придет опять вам портить нервы, опять будет вас доставать и будет вот нервозная ситуация. Поэтому будет нервозная ситуация. Он хочет прийти к вам, он хочет прийти как рыцарь чаш, он хочет с вами веселья, он хочет порадоваться, но вы поставили уже точку, вы не хотите он говорит, я уже переработал это все, я уже, у нас прош, у меня уже прошла эта трансформация, я э, хочу, я хочу, э, при, я иду с тоб, э, к тебе с чистым сердцем, я хочу радости с тобой, я хочу любви, я хочу наполняться твоей энергией, я хочу этого. Но вы говорите, точка, все, я не хочу, я не хочу, оставь меня в покое, оставь меня в покое уже. Вот-вот, что говорит нам прошлого. Это вот что я и говорила, ниж, нижний ряд показал прошлое показала, крысы ушли, но плетки, вот что с прошлого мужчина хочет с вами поговорить, поговорить, что он изменился, что он хочет новой, нового начала, но он вас любит, он хочет быть с вами, ему с вами хорошо было, ему с вами весело было, и он хочет с вами радости, он хочет, чтобы возродились ваши отношения э, заново но вы не хотите, у вас голова болит, вы себя закрыли от этого мужчины, вы говорите, все, точка, уходи, уходи, у, у тебя своя жизнь. Так, давайте посмотрим на последнюю карту. Карта может быть разрушение, может быть урожая. Ну, посмотрим. Это новый этап, это точка, что было, и вы выходите на новый этап. Посмотрим. Да, вы, вы сейчас, да. Да, да. Да, девчонки, вы сейчас, вы очень много, да, просили Всевышних сил, Всевышние силы вас услышали, колесо фортуны сейчас на вашей стороне, э, на все, что было в прошлом, ставится точка на этом, к вам идет новый мужчина в вашу жизнь, вам, вас Всевышние услышали, ваша книга Ахаш жизненная переписана, и колесо сейчас на вашей стороне. К вам идет новый мужчина, у вас новое начало, новая жизнь. Новое начало. Давайте посмотрим на этого мужчину. Что за мужчина? У некоторых может быть, что э, действительно, вы простите, если были какие-то нюансы с вашим мужчиной, так действительно, если это ваш муж – и в прошлом было вот какая-то ситуация, непонятка какая-то, так э, будет с ним новая жизнь, будет все по-другому. Три старших аркана девочки, три старших аркана. Э, это э, коса завершения старой жизни и вы сейчас, если это ваш муж, и он вам дорог, у вас пойдет э, в лучшую сторону, да, будет, будет все хорошо, будет любовь, будет примирение, будет все хорошо. Если вы, девочки, ищете, вы одиноко, так, к вам идет мужчина такой. Так, давайте посмотрим, что это за мужчина, вот так немножечко. Да, он тоже был прошлом печальке, он хочет сейчас уже радости, у него много планов, идей. У некоторых проиграется, что возврат из прошлого, как я говорила, если это ваш муж, так он, он к вам хочет вернуться, и будет новое начало, будет радость, будет веселье, потому что ему очень плохо на данный момент, очень, очень плохо. Сейчас пятерка девочки пентакли, девятка мечей. Он на данный момент, ему нужна семья, ему нужна пара, он хочет пару. И карта прошлого. Он вспоминает, как было хорошо. Если это меня смотрит жена, так он хочет вернуться. Он хочет вернуться. Еще что это за мужчина? Он хочет новой любви он хочет новых чувств. Если это, девочки, новый мужчина в вашей жизни, что у вас нет никого, так он хочет, ну, он готов к новым чувствам, он готов к новым эмоциям, он готов к новой любви, он, он хочет подарить солнце себе и вам, он хочет хорошей, хорошей жизни, он хочет подарить, он не хочет с войной, он не хочет прийти к вам с войной, он хочет попросить вас чтобы вы были вместе. Девчонки, он хочет, он придет скрасить вашу жизнь. Он уже не хочет войны. Он не хочет войны. Так, так это было у нас, девчонки, второй вариант. Так, я так, видите, по-быстрому, и то уже 40 минут. Хочу быстро, чтобы вас не задерживать. И так, девчонки, второй вариант у нас отработал. Приступаем. Кто себе третий вариант э, загадал? Посмотрим, какие сюрпризы ждут вас, а вы не знаете, какие сюрпризы приготовила вам судьба. Какие сюрпризы приготовила вам судьба? Третий вариант, девочки. Сюрпризы. Сюрпризы. А вы не знаете о них. Какие сюрпризы? Сюрпризы. Сюрпризы, третий вариант. Сюрпризы, скажите нам, пожалуйста, какие сюрпризы. Ну, рыбки у нас вышли, девочки, это хорошо. Это и на чувства, и на денежку, лилии. Ой, как здорово, третий вариант. И все для вас, представляете? Чувства, э, финансы, комфорт, э, лилии страсть, изобилие. И все для вас, для женщины, для самой женщины. Как здорово! Очень. Третий вариант, девчонки, еще на дне колоды солнце. Замечательно. Третий вариант, смотрите, даже что-то карты, смотрите, даже что-то карты нога, ногами перевернулись. Смотрите, ну здесь хоть третий вариант, здорово. Рыбы, э, лилии, сами вы вышли, якорь, кольцо, письмо, Здесь очень, девочки, хорошие карты вышли. Вам на третий вариант очень хороший сюрприз. Идут деньги в вашу, идет благополучие женское, идет стабильная вам ситуация. Э, кольцо, кто-то замуж выйдет, кто-то работу найдет, брак, договор какой-то, э, э, письмо какая-то информация вам придет, какое-то сообщение, может быть, от молодого человека любовное, может, кто-то ждет какие-то документы, документы, документы э, вам уже, наконец-то, вы получите документы. И все для вас красивой и любимой, девчонки. Здорово. Давайте теперь посмотрим каждую карту. Давайте, рыбки, что вы нам скажете? Я рада за третий вариант, девчоночки, я рада. Я рада. Так, скажите нам, пожалуйста, откройте нам карту рыбы. Второе колесо года. Открой нам карту рыбки. Рыбки или это в чувствах будут глубокие. Ну, рыбы это и деньги, и чувства, и все, на, все в купу. А что будет акцент, более акцент, на чем? на чем более будет акцент. Ух, Вы ждете, вы ждете, смотрите, карты выпадают. Вы чего-то тоже и ждете. Или любви, или денег. Сама карта выпала. Прям так, давайте посмотрим. Вы ждете, вы в ожиданиях. Да, своей половинки, вы хотите любви, вы ждете своего принца, вы ждете стабильной ситуации. Ну, вам и выпало это вами выпал, э, выпал якорь вашим. Вы ждете, вы ждете любви, вы ждете своего молодого человека. И рыбки, да, сюрприз будет это, будет, придет к вам молодой человек для искренней любви, для совместного жизни, для четверка жезлов, очень хорошая, для э, четверка жезлов еще и может показать, что для э, брака тоже стабильность, брак на всю жизнь, да, будете вы как две половинки, очень будет э, э, мужчина страстен, очень будет вас просить, очень будет вас хотеть, будет привязка такая к вам, что он, смотрите, ну, здесь, здесь чувства будут, э, и вы будете его любимая жена, смотрите, вы будете его жена, если это, девчонки, у вас есть муж, так у вас все изменится, у вас будет искренняя любовь, у вас будет, если у вас какие-то были конфликты, он не может без вас, потому что он, он э, прям, э, его распирает, он привязан к вам, он не может быть без вас, он без вас не может быть. Он не может быть. Он хочет, быть хочет с вами жить, потому что вы его жена. Все, он вас никуда не будет отпускать. Он начальник дома все, что бы вы там кричали, что бы вы хотели, чтобы вы 10 раз разводились, он вас никуда не собирается отпускать. Все, вы его. Если, девчонки, у вас нет никого, так вот же. Вот ждите искренних, глубоких, чистых чувств. Вы будете как две половинки. Это, девочки, двойка чаш, даже еще лучше, как влюбленные это привязка, э, двойка, э, двойка чаш и еще э, дьявол, ну, ну это не разлей вода, вы не, вы не сможете жить друг без друга, вы не сможете жить, и впоследствии, да, он, он хорошо стоящий уже будет на ногах, этот мужчина, у него уже, уже за спиной есть что-то, он прошел уже и Рым, и Крым, и медные трубы. Он знает, как защитить свою женщину. У него и денежка есть, у него и работа есть. Он возьмет на себя обязательства. И он будет так вас любить, что он не будет... И он будет так вас любить, что он не будет императором. Он будет возле вас э, э пажиком пажиком, потому что он будет вам доверять, вы его будете жена, он будет все доверять вам, вы будете император вы будете император. Да, замечательно. Вы давно, вы давно уже этого ждете. Вы давно этого хотите, этих перемен. Вам они идут. Так, давайте Лилии посмотрим, что нам скажут Лилия. Лилия, скажите нам, пожалуйста, что, какой сюрприз вы принесете, в какой сфере? В какой сфере благополучие, в какой сфере будет у нас Хорошо, скажите нам, пожалуйста что вы нам какой сюрприз подарите. Женщине, которая выбрала третий вариант, какой сюрприз от вас ждать, лилии? Какой сюрприз ждать от вас? Радости. Ну, радости ждать радости, благополучия ждать. Кто, девочки, ждет руки и сердце, вот и будет рука и сердце, радость, благополучие, вот и будет. Но на данный момент за вами очень-очень девочки присматривают. За вами очень присматривают сейчас. Но будет благополучие. Кто ждет э, брака, будет брак, девочки, вы будете женой будет свадьба. Будет брак и будет свадьба. Недаром э, выпал вот и там, что он, э, и, э, если вы ждете мужчину, придет мужчина для брака. И здесь лилии нам выдали, вы будете женой, если вы ждете этого, у вас будет брак. И здесь еще у нас есть кольцо, мы еще на него посмотрим. Здесь девочки, которые одиноки, вы которые я даже уже не хочу, вы знаете все, вы знаете, вы смотрите меня, вы знаете все карты. Новые чувства, новые эмоции, новая любовь, новый, но, но, новые, новая жизнь, новая жизнь. Смотрите туз, туз Пентаклей, новая жизнь и, и жизнь стабильная. Недаром у нас вышел якорь. Жизнь хорошая, стабильная, вы будете рады, вы будете в семье, вы, вас будут любить, вас будут уважать, вас будут ценить. Вы будете на высоте, вы, вы прошли уже трансформацию. Все. Вы прошли, Всему вашему уже прошлому конец, точка. В вас новая жизнь, вас бьет ключом новые, нов новые сюрпризы жизни, новое начало, туз чаш, туз, туз пентаклей, новое начало жизни. Тузы у нас все новое, новая, новая эпоха, новая эра в вашей жизни, возрождение вашей, в, вашей личной жизни. Но ну, здесь больше, видите, наличку бьет, наличную жизнь. Так, э, а ну давайте, э, вышла карта «Сами вы», давайте, давайте посмотрим, что, что вам, какая, что карта хочет сказать, что карта это хочет сказать, женщины. Откройте нам, пожалуйста, карту бланку, женщины, откройте нам, что, что вы хотите сказать, откройте нам карту бланку что здесь. Кабланка. Да, я многое, это сама женщина говорит уже. Да, я, в прошлом мне было тяжело. Мне было тяжело, была борьба, я оставила свои интересы, но я понемножку, понемножку набрала сил, и я вышла с этого. Я знаю, у меня будет хорошая и новая жизнь. Я это знаю. Но ну, в прошлом, да, карта прошлого вышла, борьба, пятерка жезлов, да, я боролась. Или если были конкуренты с конкурентами, или с молодым человеком с молодым человеком, но я набрала сил, и я уверена, я уже уверена в себе, что у меня будет все хорошо. У меня сейчас новая жизнь. Я очень много страдала, я очень много плакала, мне было очень тяжело в прошлом. Мне очень было больно. Я жить не хотела. Я жить не хотела. Мне очень было тяжело. Но сейчас у меня выглянуло солнышко на, мои, на моем пути. Я уверена в этом. Да, Здесь сама женщина нам рассказала вот так немножко о себе. Так, теперь берем якорь, разбираем, что нам хочет сказать, в чем будет стабильность. В чем будет стабильность, раскройте нам карту якоря, что она нам хочет сказать. Таро, таро колесо, колесо года, раскрой нам, пожалуйста, якорь, что он нам хочет сказать этим. В чем будет стабильность? Открой нам. Открой нам карту Яковлев. Открой нам карту Яковлев. Стабильность, конечно, потому что женщина уже будет королева Пентаклей. Женщина будет стоять уверенно на своих двух. Женщина будет иметь деньги, женщина будет иметь дом, женщина будет иметь семью. Во всем стабильность, во всем будет. Во всем. Она будет рада своей жизни. Девятая пентаклей. Материалка. У нее будет денежка, у нее будет крыша над головой, у нее будет любимый муж, у нее будут дети, у нее будет все. Она будет рада своей жизни. Она заслужила этого, она очень долго этого ждала. Она заслужила этого, она очень долго этого ждала, девочки. И, наконец, придет ей парк, девчонки. да. А кольцо здесь связано, что были проблемы с мужчиной, король мечей. Черт, ладно, были проблемы с мужчиной. И что? Кольцо хочет нам Ну, вы, вы побороли себя. Нам письмо разобранную тему. Плюс интуицию, будет давать вам огромный... Но нет, нет, нет. но будет, будет, будет нервничать, будет сапочку, будет вас испытать, будет вас испытание, будет размышлять, куда и нечем, где ты а найдете, вы только прямо приезд не немножко углубитесь, что вы хотите присмотреть, вы найдете работу. Да. Даже она всегда идет, что она хочет. У нее чутка есть, у нее чутка есть. Высаиваете свою точку, точку пробы много планировались, требуется свою точку отца свою точку, скинули кем боролись, свою точку, много прошла смета трансформации, нового прошла смета трансформации, остались здесь, вам должно, должны были э, из этого сюжета вы никогда не закрываетесь. У вас будущее, только не закрывайтесь Да, то смените у вас свет. Вы, вы, вы сейчас закрылись, вы родились вы сидите в отшельника. Но вам же вам больно, да, вы знаете, вам больно. Но идут хорошие вырыть от э, ночника, вы себе вот там борьбу не ни, никого не свою жизнь. Но карта стерка говори мечи э, шестерка жезлов и звезда, ваши цели будут, будут идти вперед. Ну, ну, так, так, так, так, так, так, есть, что оно немножечко тянет, бывает. бывает это то, так выходит в прямой эфир, у многих бывает э, зависает. Так, девочки, есть еще? Есть вопрос? Ну, да, хорошо, заканчиваем, потому что уже час. Нет вопросов, да, будем прощаться. И до новых встреч. Удачи вам во всем. И до новых встреч, девочки мои. Удачи вам.